君の妹さんは確かヨナちゃんと言ったねはいあれからいろんな研究をしているんだがなかなか解決策が見つからなくてねでもあれから5年も経つんですよヨナは一体いつ目覚めるんですかすまないいろんな人が一生懸命調査しているんだがすみません皆さんが頑張ってくれているのは分かっていますこちらこそ 役に立たなくてすまない。妹さんのことで何か進展があったらすぐに伝えるよ。お願いします。それじゃあ、今日は失礼させていただきます。唯一の成功体、オリジナルゲシュタルト。世界を救うヒーローが妹を救えないなんてな。 はい。あ、はい。了解いたしました。伺わせていただきます。補佐官。くそそうイライラされますな、王よ。クロ。5年、ヨナが眠ってから5年も経つんだぞ。政府と世界浄化機関の奴らは、口約束ばかりでちっともヨナを助けてはくれないじゃないか。 焦ってはなりません彼らはあなたのために最善を尽くしていますもし奴らが最善を尽くしているんだとすればヨナを助ける手立てがもうないってことじゃないかそんなそんなこと心中お察しいたします王よしかしあなたは人類の救世主なのです あなたがいることで人々は安心してゲシュタルト化に臨むことができるのです周囲の者たちがあなたと妹のヨナ様を助けようとするのは当然のことなのですやめてくれ俺は王でも救世主でもない監視者どもか何度も申し上げているようにあまり出歩かれては困ります あなたに許可されているのは代々木までの国道エリアだけですそれ以上移動されると我々もあなたを保護できなくなります保護か保護保護だと政府の犬の分際で笑わせる監視しているとはっきり言ったらどうなんだよせ黒この人たちも仕事なんだは誰も悪くないさ 入りたまえは以前から懸案事項であったオリジナルゲシュタルトの家族の件だがプラン B2 で行くことが閣議決定されたプラン B2 それじゃあ妹さんはそうだゲシュタルト計画が全て終了するまで凍結されたままだこの件は オリジナルゲシュタルトには伏せておく予定だったのだが最近の報告によると妹が不在の状態が続いたことで彼は精神的に不安定になっているらしいここで一つ彼にも肝を据えてゲシュタルト計画に臨んでもらいたいということだプラン B2 ということは妹さんの治療方法は見つからなかったんですね残念ながら 今のところは発見できなかったという報告を受けている一度崩壊体になりかけた個体の治療は現代医療では不可能だそうですかオリジナルゲシュタルトへの説明は誰が君に決まったしっかり頼むよそんな僕に嘘をつけた嘘ではない未来世界で治療法が発見される可能性だってないわけじゃない それに他に手があるのかねそれはそもそも妹を病死に見せかけて処分しようという声も上がっていたんだなんてこともちろんやめさせたよ妹が死んだらオリジナルゲシュタルトの不安定さが増加しゲシュタルト計画そのものが頓挫しかねないそう言ってな私だって辛いんだやってくれるねはいわかりましたでは頼む なるべくサポートはするから必要なことがあれば言ってくれ何せ彼がいなければ人類が滅んでしまうのだからな失礼いたします新谷さんそんなに心配しなくても大丈夫ですよ 体細胞を蘇生させることが可能な冷凍技術が確立されてユナちゃんみたいに保存されている人が他にもいっぱいいるんですここは国立兵器研究所って偉そうな名前がついているけど今じゃゲシュタルト計画のよろず研究所って感じだし大きな設備も必要だからお金もかかるけれどユナちゃん選ばれてよかったですねそうですね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 はい、もしもし。えはい。はい、わかりました。あなたに政府の人から電話が入ってるみたい。え俺に言おう。千年。そうだ。魔素が無害化されないと、妹さんの複合化は難しいことが分かった。崩壊体の治療そのものが 魔素が存在する環境では行えないんだ。とりあえず、崩壊体への進行を停止させるために、妹さんのゲシュタルトはコールドスリープで保存される。ゲシュタルト計画が全て終わる1000年後。その時になって、ようやくヨナちゃんの治療ができるようになるんだよ。もちろん、オリジナルゲシュタルトである君も、その間は年を取らない。だから、1000年後に元気になったヨナちゃんに会える。 という話なんだでもそんなそんな長い時間ヨナが眠り続けなければいけないなんて本当に申し訳ない今の政府いや人類の科学力ではこれが限界なんだだが君は唯一のオリジナルゲシュタルトであり人類の救世主だヨナちゃんの保全には最善の努力を行うことを約束する そんな俺はヨナ本当に力不足ですまない千年千年もヨナ俺は一体どうしたら ヨナヨナあまり外出されると我々として帰ろう我が王には今一人になる時間が必要なのだお前たちの出る幕ではない下がれ <laughs> 貴様に話などしておらんよ我々は我々の仕事をするだけだ本ごときが生意気を言うな 我の力を試してみるか犬どもやめろしかし王やめてくれ今は静かにしてくれはあんたたちももう俺につきまとうなしかし我々はもしこれ以上ついてくるようなら黒の力で叩き伏せる 帰って政府の人たちに言ってくれ俺はどこにも逃げない生きる千年の間生き延びてやるいくらでも待ってやるヨナの病気が治るなら王よ我はどこまでもあなたと共にありあなたの意志を果たす武器となりましょう いつか来るゲシュタルト計画完遂のその日に向けて、はあ、辛いことがあればいつでもお申し付けくださいこの黒の書万難を排してあなたのために戦ってみせる所存ありがとう黒ヨナは絶対に取り戻す必ず必ず